यूट्यूब तीनशे साठ डिग्री व्हिडिओ काय आहे आणि तिचा आपल्याला कसा फायदा होईल यूट्यूब सुरू केल्यापासून लोक विविध क्षेत्रांतील त्याच्या सेवांचा लाभ घेत आहेत बाजारपेठेतील उत्पादने आणि सेवांमध्ये व्हिडिओ जोडण्याची पोकळी एखाद्याच्या आराम क्षेत्रातून बाहेर पडणे मानली जाते परंतु त्याची लोकप्रियता अशा उंचावर गेली की मार्केटर्सने वास्तविक युट्यूब सदस्यांना आकर्षित करण्यासाठी या व्यासपीठावर सामील झाले युट्यूबने देऊ केलेल्या सेवांच्या आसपास विपणन धोरणे अंमलात आणली गेली आणि विपणक युट्यूबला सर्वात फायदेशीर डिजिटल मार्केटिंग प्लॅटफॉर्म मानतात युट्यूबचे ग्राहक झपाट्याने वाढत आहेत जे रेविंग चाहते आणि ग्राहकांना एक व्यासपीठ देते जे मनोरंजन शिक्षण माहिती समस्येचे निराकरण आणि बरेच काही करण्याचे वचन देते हे रहदारीचे स्त्रोत ऑफर करते जे ब्रँड उघड्याकडे येते आणि जागरूकता निर्माण करते व्यासपीठ एक जवळचे वैयक्तिक कनेक्शन ऑफर करते जे परिचित त्यास प्रोत्साहित करते आणि समुदायाची भावना निर्माण करते वर्षानुवर्षे विपणकांनी युट्यूबद्वारे प्रदान केलेल्या विविध सेवांचा लाभ घेतला त्यांना त्यांच्या व्यवसायात प्रचंड वाढ झाली आणि युट्यूबने मार्केटर्सना त्यांचे ब्रँड प्रदर्शित करण्यासाठी अधिक पर्याय ऑफर करण्यास सुरुवात केली अशा प्रकारचे एक वैशिष्ट्य तीनशे साठ डिग्री व्हिडिओ आहे युट्यूबवर तीनशे साठ डिग्री व्हिडिओ काय आहे तीनशे साठ डिग्री हा एक प्रकारचा व्हिडिओ आहे जो आपल्या दर्शकांना सर्व दिशेने व्हिडिओ एक्सप्लोर करण्याची संधी प्रदान करतो हे एकाधिक कॅमेरा किंवा सर्वव्यापी कॅमेराची विशेष कवडी वापरून चित्रित केले जाते आणि प्रत्येक दिशानिर्देश एकाच वेळी शूट केला जातो त्यांना सामग्री तयार करण्यासाठी विशेष कॅमेरा किंवा एकाधिक कॅमेरे आवश्यक असले तरीही त्यांना पाहण्यासाठी कोणत्याही विशेष डिव्हाइसची आवश्यकता नाही जेव्हा त्या सामान्य सपाट स्क्रीनवर प्ले केले जातात तेव्हा दर्शकांना त्यांना पाहायच्या दिशेने नियंत्रण मिळते हे व्हिडिओ माऊस वापरून सर्व दिशेने पाहिले जाऊ शकतात आणि त्यांना गोलाकार व्हिडिओ किंवा विसर्जन करणारे व्हिडिओ देखील म्हटले जाते बॅक फिल्म डिग्री व्हिडिओ तयार केले जातात या हेतूने दर्शविले जाऊ शकतात की त्याखाली बसून इतर कोणत्याही नियमित चित्रपटासारखा व्हिडिओ पाहण्याऐवजी त्यातील सामग्री दर्शकांमध्ये संवाद होऊ शकेल आणि त्यातील अनुभवा येऊ शकेल प्रत्येक व्यक्ती कोठे बघावी किंवा विसर्जन करावे ते निवडू शकते आणि म्हणूनच त्याला एक व्यस्त व्हिडिओ म्हटले जाते जेव्हा एखादा संगणक किंवा लॅपटॉपवर प्ले केला जातो तेव्हा हे व्हिडिओ वेगवेगळ्या दिशानिर्देशांमध्ये माऊसचा वापर करून पाहिले जातात आणि जेव्हा मोबाईलवर प्ले केले जातात तेव्हा आपण बोटांनी वेगवेगळ्या दिशेने फिरण्यासाठी स्क्रीनवर ओढून घ्या आपण आम्हाला फेसबुक ट्विटर इंस्टाग्राम आणि वर अनुसरण करू शकता आपणास आमच्या चॅनेलचे नवीनतम अद्यतन प्राप्त करायचे असल्यास आपल्याला आमच्या नमस्ते इंडिया चॅनलची सदस्यता घ्यावी लागेल पुन्हा भेटू पार्ट दोन साठी ला सबस्क्राईब करा लाईक करा आणि कमेंट करा